Een strandkrab in zijn eentje aan de wandel op het strand. Maar schijn bedriegt. Een strandkrab is bijna nooit alleen. Muiltjes, mosdiertjes en zeepokken, allemaal meelifters die leven op het panzer van een strandkrab. Een vorm van symbiose. Zeepokken hebben voordeel bij strandkrabben en strandkrabben ondervinden er geen hinder van. Dit noem je commensalisme. Door hun harde panzer kunnen krabben niet makkelijk groeien. Om groter te worden moeten krabben vervellen. Ze krijgen dan alles nieuw. Van schild en ogen tot scharen en kieuwen. Ook een verloren ledemaat groeit dan weer terug. De eerste uren na de vervelling zijn de panzers nog zacht. Dit is ook het moment voor het vrouwtje om te paren. Mannetjes ruiken wanneer vrouwtjes toe zijn aan een vervelling en strijden met elkaar om de vrouwtjes. De winnaar houdt haar vast tot en met de paring. Bij de krab is in tegenstelling tot kreeften de staart omgeklapt naar de buik. Bij het mannetje is deze spits en driehoekig, in de vorm van een vuurtoren. Een vrouwtje heeft een brede en ronde staart in de vorm van een bijenkorf. Na de bevruchting houdt het vrouwtje de eitjes vast onder haar staart. Deze eitjes groeien in de zomer uit tot vele duizenden midikrabjes. Strandkrabben trekken in het voorjaar naar het ondiepe water van de Waddenzee. Ze overwinteren in het diepere water van de Noordzee. Tijdens laagwater kun je strandkrabben op het strand zien lopen. De strandkrab loopt vooral zijwaarts. Strandkrabben zijn alleseters, omnivoren en de opruimers van het Waddengebied. Dode dieren worden ogenblikkelijk opgeruimd, inclusief hun eigen soortgenoten.